армысыздар қандастар болашаққа болжамыңыз қандай әркім қалға дәрінше болашақты болжайды ғой мен өз болжамымды айтып кетейін әлемдік экономика бұрын соңды болмаған үлкен соққы алды енді бұл соққыдан ес жию әр елдің дамуына байланысты шикізатқа байланып қалған қазақстан сияқты мемлекеттің бұл күйзелістен шығып ес өте қиын болады ә, теңгеміз ә, құлдырай береді доллар қымбаттайды өйткені долларда ол бір зат сияқты ғой а доллар бізге қайдан келеді шикізат сатылудан келеді солай ғой ал енді шикізаттың сұранысы әсіресе мұнайдың сұранысы өте төмен сондықтан бағасы да құлайды сондықтан доллар аз келгеннен кейін оның бағасы өсе береді теңге құнсыздана береді ол бір екінші біздің бюджет көп бөлігі мұнайдан түседі енді ол түспей қалғаннан кейін бюджетте үлкен дефицит болады үлкен ойсырай орны толмаған э, орынды біз ұлттық қордан толтыратын боламыз ол да мәңгілік емес қой ол да шексіз емес жұмыссыздық орын алады э, заттар қымбаттайды осы жағдайда не істеу керек меніңше көп адамдар әлі болашақта қандай күйзеліс қандай қиыншылық келе жатқанын әлі сезіне алмай отырмыз сол тас түйін дайын болсақ деп ойлаймын сол үшін мен э, елге мынандай үндеу тастағым келеді той бүкіл тойханаларды әбден экономика қалпына келгенше жабу керек спорттық шаралардың бәрін тоқтату керек барлық халық енді тек қана қалай күн көреміз ертеңіміз қандай болады деген сұраққа жауап іздеуіміз керек түгелдей ауыл шаруашылығына содан кейін заманауи ғылым білім игеруге жұмсауымыз керек телеканалдардан әзіл қалжыңды әнді тоқтатып тек қана ғылым білім медицина бала оқыту ә, кейін өндіріс қалай біз экономикамызды диверсификация жасаймыз осыны халық болып ойлануымыз керек үкіметте барлық ә, көңіл көтеретін іс шаралардың бәріне тыйым салыну керек сол кезде ғана біз есімізді жиып ертеңімізге үмітпен қарай аламыз балаларымызды енді тек қана ғылым білімге заманауи ғылым білімге IT технологияға программалауға биотехнологияға ауыл шаруашылығын дамытуға өндіріс жасауға осыған қарай бағыттауымыз керек біз 30 жыл бойы ойнап күліп болдық шырылдауық шегіртке шырылдап жүріп ән салған көгалды қуып көлайттап өлеңмен жүріп жаздалған деген сондықтан бәріміз тайлы тұяғымыз қалмай осы үндеуді ары қарай жалғастырып әрқайсымыз болды енді той дегенді нәрсені мүлде ұмыту керек үйлену тойына ары кеткенде бір елу адам болды қалған тойларды тоқтатып ол тойға кеткен қаражатты жалпы барлық қаражатымызды э, өзіміздің жеке басымыздың экономикасын отбасымыздың экономикасын дамытуға еліміздің экономикасын дамытуға жұмсауымыз керек ел болып мемлекет болып осы істі істемесек біздің болашағымыз өте тұманды ұлттық қордағы ақша мәңгілікке жетпейді ары кеткенде екі үш жылдың ішінде бітеді осы екі үш жылдың ішінде біз сол ұлттық қордағы ақшаны ә, экономикамызды диверсификация жасап өндірісті дамытып ауыл шаруашылығын көтеріп ғылым білімді жетілдіріп алмасақ болашағымыз балалардың болашағы қандай болатынын ойлаудың өзі қорқынышты сіздің жүрегіңізде осындай қорқыныш бар ма осы үндеуді қабылдай аласыз ба жоқ па ары қарай тарата аласыз ба сіз осындай күйзелістің келе жатқанын сезінесіз ба осыған сенесіз ба жоқ бұл да бір жеңіл кризис 2008-дегідей өте шығамыз деп үміттенесіз ба сіздің болжамыңыз қандай